වාර්තාකරණය අංක එක සියත රාත්‍රී පුවත් විකාශයෙන් ඔබ හමුවන මම අර්චනා පීරිස්. ප්‍රථමේ නවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත. කළුතර පාසල් සිසුවියගේ අභිරහස් මරණය සම්බන්ධයෙන් තවත් අයෙක් අත්අඩංගුවට සැකකරුවන් තිදෙනෙකු ලබන පහළොතෙක් රක්ෂිතයට. සිසුවියගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු රැසක් සැකකරුවන් පැමිණි මෝටර රථයත් පොලිස් පහරයට. ප්‍රධාන සැකකරු ව්‍යාපාරිකයෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පොලිස් කණ්ඩායම් කිහිපයක්. දරුවන් පිළිබඳ මීට වඩා අවධානය යොමු කරන්න. දෙමාපියන්ගෙන් ළමාරක්ෂණ අධිකාරිය කළ ඉල්ලීම. ශේෂීම තමන්ගේ දරුවන් සම්බන්ධතා පවත්වන්නේ කවරාකාරි තැනැත්තන් සමගද ඔවුන් යනන තැන් පිළිබඳ තෝදිසියකි විමසිල්ලකින් සිටියොත් මෙවැනි අවාසනාවන්ත කේද ජනක තත්ත්වයන් බලක්වා ගන්නට පුළුවන්. මෙරට මාසයක් තුළ බාලවයස්කාර අපයෝජන හයිසියත් අටසියත් අතර. ඉන්දයානු ඖෂධයක් නිසා නුවරේලියේ රෝගින්ගේ ඇස් පෙනීම දුර්වල වෙයි. ජාතික රෝහලේ භාවිතා කර තිබෙන්නෙත් මේ ඖෂධයමයි. වෛද්‍යවරුන් තහවුරු කරයි. සෞඛ්‍ය ඇමති වගකීම බහරගත යුතුයි. GMO කියයි. අවසන් වගකීම තියෙන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාට. රටට අවශ්‍ය මැදමාවතක් සජිත් කියයි. අනු විකල්පය මොකක්ද? විකල්පය තමයි මැදමාවත. රජයේ පනත්වලට එරෙහිව විපක්ෂයේ පක්ෂ නායකින් එක් වෙයි. වාහනවල ආදායම් බලපත්‍රය වසර පහක් නැතිනම් බ්ලැක් ලිස්ට්. ජූනි පහළසරිදා තෙක් ටෙලිකොම් ආයතනය කොටස් විකිනීමක් සිදු කරන්නේ නැති බවට මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම්ගෙන් අධිකරණයට ප්‍රතිඥාවක්. ජපන් ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්වය තවත් පහවුරු කරමින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ජපානයට ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් පිටත්වයයි. තේජ අනුපකම්ම ඊලවා දර්ශනේන සම්පන්නෝ කෙටිදුර දහවන ශූර යොපුන් අලුත් අවුරුද්දේ ලැබූ අලුත්ම ජය. Abeikun vincente a livello internazionale, allenato dal nord. ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත්. කළුතර ලැගුම් හලකදී පාසා සිසුවක් මිය යාමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ තවත් පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ප්‍රධාන සැකකරු මෙතෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකි වී නැහැ. ඔහු සොයා පොලිස් කණ්ඩායම් කිහිපයක්ම මේ වන විට පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා. මරණය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු රැසක් අනාවරණය වී ඇති බවයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේ. මේ අතර බාලවයස්කාර අපයෝජන සිදුවෙන් මෙරට තුළ මාසයකට 600ක් 800ක් අතර ප්‍රමාණයක් වාර්තා වන බව ජාතික ළමාරක්ෂණ අධිකාරිය පැවසුවා. පෙරේදා දින මෙම බාලවයස්කාර පාසල් සිසුවිය සහ තවත් තරුණයක් සහ තරුණින් දෙදෙනෙක් කළුතර අදාළ ලැගුම් හලට පැමිණ ඇත්තේ පස්සුරු හයයි විස්සට පමණයි. මෙම සිද්ධිය ප්‍රධාන සැකකරුගේ මොටර රථයෙන් ඔවුන් පැමිණ ඇති බවටයි තොරතුරු අනාවරණය වන්නේ. වායු සමනය කළ සහ නොකළ වශයෙන් කාමර දෙකක් ඔවුන් ලබාගෙන ඇති බවත් ඔවුන් සිව් දෙනාම එකම කාමරයක මත්පැන් පානය කරමින් සිටින අයුරු හෝටලේ සේවකයෙකු විසින් දැක ඇති බවට ප්‍රකාශ ලබා දී ඇති බවත් පොලිසිය පවසනවා. හෝටල් කාමරය තුළ පැයකට ආසන්න කාලයක් රැඳී සිටි අනෙක් යුවල හෝටල් කාමරෙන් පසුව පිටව ගොස් තිබෙනවා. එන් පසු මෙම සිද්ධියට සම්බන්ධ ප්‍රධාන සැකකාර තරුණයා තමන් සමග සිටි පාසල් සිසුවිය පහලට ඇද වැටුණු බව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. අපි ඔක්කොම අමාරුවේ වැටෙනවා. ඕක හංගපන් යනුවෙන් ඔහු මිතුරාට උපදෙස් ලබා දී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන් ලැබුම් හලෙන් පිටව ගිය දෙදෙනා එම ස්ථානයට පැමිණ මලසිරුර වැටී තිබූ ස්ථානයට මීටර් 600ක් පමණ පාගමනින් ගොස් රේල් පාරේ තිබූ මලසිරුර අයිනකට ඇද දමා කළුතර දෙසට ගමන් කර ඇති බව පොලිසිය පවසනවා. නිරුවත් මලසිරුව රේල් පාරෙන් ඉවත් කරන අයුරු ආහාර ගනිමින් සිටි කාන්තාවක දැක ඇති බවද පොලිසිය ප්‍රකාශ කළා. ඒ අතරතුර ප්‍රධාන සැකකරු මෙම ස්ථානෙන් පලා ගොස් තිබෙනවා. ප්‍රධාන සැකකරු ලැගුම් හලෙන් පලාගිය මෝටර රථය කළුතර පලාතොට ප්‍රදේශීය සංගවාතිබේදී සොයාගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ රියදුරද බේරුවල වලතර ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගැනීමටයි පොලිසිය සමත්ව ඇත්තේ. ඒ අනුව මේ වන විට කාන්තාවකද ඇතුළුව පොලිසිය විසින් මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට පුද්ගලින් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් තිදෙනා කළුතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව ලබන 15 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබෙනවා. කළුතර ශික්ෂණ රෝහලේදී ඊයේ දින මෙම මරණය සම්බන්ධයෙන් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සිදු කර තිබෙනවා. ඒ සහකාර අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී ඩී.කේ. වෙනුරජිත්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විමර්ශනය වෙමින් පවතින තීන්දුවක් බවට පත් කරමින් ශරීර කොටස් සහ රුධිර සාම්පල රජ්‍ය රස පරීක්ෂක සහ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතනය වෙත යොමු කිරීමටයි මෙහිදී පියවර ගෙන ඇත්තේ. මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙලා තිබුණේ හතහමාර අට වගේ ආසන්න වේලාවක මෙතෙක් පැහැදිලිව අනාවරණය වෙලා නැහැ මෙය සියදිවි නසා ගැනීමක්ද නැත්නම් මනුෂ්‍ය ඝාතනයක්ද කියන කාරණය කෙසේ වුවත් අවසාන අවස්ථාව වන විට මෙම මියගිය පාසල් ශිෂ්‍යාව සමග සිටි අය කියන පිරිමි පුද්ගලයා එම ස්ථානයෙන් පැනගොස් තිබෙනවා. ඔහු මෙතෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන නැහැ. ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා සහ පොලිස් කණ්ඩායම් කීපයක්ම යොදවලා තිබෙනවා. මියගිය පාසල් දැරියගේ දේහය මේ වන විට කළුතර නාගොඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඇගේ නිවසේ තැන්පත් කර තිබෙනවා. දෙහ පිළිබඳ අවසන් කටයුතු හෙට දින සිදුකිරීමට නියමිතයි. ඒ දරුවගේ ආලුවෙක් පෙරේද හවස පහට විතර ඇවිල්ලා කිව්වා මෙයත් එක්ක දන්සලට යන්න ඕන කියලා. මං එතකොට කිව්ව දරුවට යන්න එපා කියලා. දෙසරයක් ඇහුවා ඒත් එපා කිව්වා. තුන්වෙනි සැරේ ඇහුවාම දරුවෙක් නිසා මම කිව්වා ඔයා එහෙනම් ගිහිල්ලා ඉක්මනට එන්න. කියලා. ඊට පස්සේ දරුවා ගෙදර ආවේ නැතිකොට මම කෝල් එකක් ගත්තා. කෝල් එකක් ගත්තාම අම්මේ අපි මේ දන්සලේ ඉන්නවා කිව්වා. නමුත් දරුවා ගෙදර ආවේ නැති තැන මං ආයි දරුවට කෝල් කරාම ෆෝන් එක වැඩ කරේ නැහැ. යාළුවා තමයි. යාළුවට මම කලිනුත් වතාවල් දෙකක් තුනක් කියලා තියෙනවා මගේ දරුවට ඉගෙන ගන්න දෙන්න. ඔයා එන්න එපා. ඊට පස්සේ ඊයේ ඒ යන්න වෙලාවෙත් කිව්වා ඇන්ටි මම මේ අදින් පස්සේ එන්නේ නෑ කිව්වා. එක්ක ගිහිල්ලා මගේ දරුවව විකුණලා තියෙන පාපතරේකට. ඒගොල්ලන්ට නිසි දඬුවම් දිය යුතුමයි. මේ අතර මෙම දැරියට ලිංගික අපයෝජනයක් සිදු වී ඇති බවට වන සාධක ඇති බවයි ජාතික ළමාරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය උදය කුමාර් අමරසිංහ ප්‍රකාශ කළේ. මෙම තරුණියගේ මලසිරුර පරීක්ෂා කිරීමේදී සීරුම් සලකුණු කීපයක් සහ තැලීම් සලකුණු කීපයක් තිබුණු බව පොලිස් අය විසින් දැනුවත් කළා තිබෙනවා. යම් විදියකින් අනුමාන කරන්නට තරම් ප්‍රමාණවත් සාධක තිබෙනවා ලිංගික අතවරයකුත් මේ තරුණිය සිදු වුණාද කියන කාරණේ. කළුතර නගර මැදේ තිබුණු මෙම ලැබුම් හල සම්බන්ධයෙන් අපි සොයා බැලීමේදී අපිට අනාවරණය වුණු කාරණය වන්නේ එය නිසි ලියාපදිංචියකින් තොරව පවත්වාගෙන යන ස්ථානයක් බව. දෙමාපියන් සහ වැඩිහිටියන්ටද ඔහු විශේෂ අවවාදයක් මෙහිදී ලබා දුන්නා. තරුණ දියණියන් සිටින දෙමව්පියන්, තරුණ දරුවන් සිටින දෙමව්පියන්, බාරකරුවන් විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ දරුවන් සම්බන්ධතා පවත්වන්නේ කවර ආකාරයකට නැත්තන් සමගද ඔවුන් යන්නේන තැන් පිළිබඳ විශේෂ සෝදිසියකින් විමසිල්ලකින් සිටියොත් මෙවැනි අවාසනාවන්ත ඛේදජනක තත්වයන් වළක්වා ගන්නට පුළුවන්. මේ ජංගම දුරකථන අන්තර්ජාලය හරහා මේ දරුවෝ විවිධ අවස්ථාවලදී අපයෝජනයන්ට දුරු කර ගැනීමේ තත්වයන් ප්‍රවණතාවයන් පහුගිය කාලේ අපිට නිරන්තරයෙන්ම වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. විවිධ අවස්ථාවලදී දෙමව්පියන් විසින් සොයා බැලීමකින් තොරව තහවුරු කර ගැනීමකින් තොරව මේ දරුවන්ට මිල මුදල් ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තිබෙනවා. මේ දරුවන් ඉල්ලන පරිදි ඒ අනුව දරුවන් මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට යොමු වීම වැනි අපගාමී චර්යාවන්ට බාල අපචාරවලටත් යොමු වෙලා තිබෙනවා. වයස අවුරුදු 18ට වඩා අඩු වයසේ පසු වන තැනැත්තන්ට එරෙහිව සිදුවන කායික හිංසනය ලිංගික අත්වර අසභ්‍ය පළ කිරීම හා ප්‍රකාශනවලට දරුවන් යොදවා ගැනීම බරපතල ලිංගික අපයෝජන ක්‍රියා සිදු කිරීම වැනි අපයෝජන සිදුවීම් ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය කාර්ය වෙත මාසිකව 600ත් 800ත් අතර සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වෙනවා. වාර්ෂිකව මේ සංඛ්‍යාව ගත්තහම 8000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වෙනවා. තවත් විශාල ප්‍රමාණයක් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා නොවන සිදුවීම් හැටියට සමාජය තුළම සැඟවිලා තිබෙනවා. නුවරලිය දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ අක්ෂි සැත්කම් සිදු කිරීම తాවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙනවා. ඒම රෝහලේ ශල්‍ය කර්ම සිදු කළ රෝගීන් දස දෙනෙකුගේ පෙනීම දුර්වල වීම හේතුවෙන් අදාළ ඖෂධය ගෙන්වා ඇත්තේ ඉන්දියාවෙන්. මෙහි පූර්ණ වගකීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගත යුතු බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා. නුවරෙලිය දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ අක්ෂි සැත්කම් කළ දස දෙනෙකුගේ ඇස්පෙනීම දුර්වල තත්ත්වයකට පත්ව තිබෙනවා. අදාළ ඖෂධය ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වන ලද ප්‍රෙට්නිසිලෝන් ඖෂධය බවටයි වෛද්‍යවරුන් තහවුරු කළේ. මෙම ඖෂධය භාවිත කිරීමෙන් අනතුරුව මතු වූ සංකූලතා මත කොළඹ ජාතික රෝහලේ අක්ෂිරෝගී ඒකකයේද පසුගියදා తాවකාලිකව වසා දැමුණා. ඒ අනුව රෝගීන්ට ඇති වූ සංකූලතා මත මෙම ඖෂධය භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමටයි බලධාරීන් කටයුතු කළේ. ඒ දින ගණනාවක් ගතවීමෙන් පසුවයි. පිටරටින් ගෙනවන ලද ඖෂධවලින් යම් ගැටලුවක් ඇති වූහොත් එහි වගකීම තමන් භාරගන්නා පව මීට මාස කිහිපයකට පෙර සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කේලිය රමුක් වැල්ල ප්‍රකාශ කළා. එසේනම් දැන් මෙහි වගකීම භාරගන්නේ කවුද? මෙම සීලු සිදුවීම්වල වගකීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා බහරගත යුතු බවයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසන්නේ. මේ රටේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් අවසන් වගකීම තියෙන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාට. ඒ නිසා මේ සියලු කාරණාවල වගකීම ඔහුට බාර ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු තර්කයක් නැහැ. නිසි ක්‍රමවේදයට රට තුලට ආපු ඖෂධයක පවා මේ විදිහට ගැටලු මතුවෙනවා නම් වෙන පාරවල් වලින් රට තුලට එන ඖෂධ වලින් මොන වගේ ගැටලු මතුවේද කියන කාරණය ගැන අපිට හිතන්න සිද්ධ වෙලා දෙතුන් වතාවක්. ඒ නිසා අපිට එතුමන්ටත් මතක් කරන්න තියෙන්නේ මීට වඩා මේ සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න එතුමටත් මේ අවස්ථාව ලැබිලා දීලා තියෙනවා. එතුමටත් මේ දෙපාරක් දෙතුන් වතාවක් හිතන්න උදාහරණයක් ලැබිලා තියෙනවා. දැන් ජාතික අක්ෂි රෝහලේ මේ ප්‍රශ්නේ මතු වුණා. දැන් නුවරඑළිය රෝහලේ මේ ප්‍රශ්නේ මතු වෙලා තියෙනවා. සමහර තව දින කීපයක් ගියම තව රෝහල් කීපයක මේ වගේ රෝගීන් මතු වෙන්න පුළුවන් ඕනම ඖෂධයක් නිසා. මේ විදිහට මේ ප්‍රමිතියේ ගැටලුවක් ඇති වුණොත් ඕනම මොහොතක රෝගියෙට ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විදිහට එතුමන්ට තියෙන බරපතලම වගකීම තමයි මේ රටට එන ඖෂධවල ප්‍රමිතිය සහ ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මැදිහත් වීම එතුමා සිදු කළ යුතු වෙනවා. දෙදස් විසි දෙක උසස් පෙළ විභාගේ විෂයන් දොළහකට අදාළ ඇගේම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව විභාග කොමසාරිස් ජෙනරල් අමිත් ජයසුන්දර පවසනවා. ඒ මාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්. කෙසේ වෙතත් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනයේ පවසන්නේ මේ දක්වා Tamanට පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂාව සඳහා කැඳවීමක් කර නැති බවයි. රජයේ බොදු ප්‍රතිපත්තියට විරෝධය පළ කරමින් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්වරුන් පසුගිය මාර්තු නවවනදා සිට වැඩවර්ජනයක නිරත වුණා. ඒ හේතුවෙන් උසස් පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගීමේ කටයුතුවලට බාධා ඇති වුණා. කෙසේ වෙතත් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්වරුන් මේ වන විට සිය වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවලින් ඉවත් වී තිබෙනවා. අද දින විභාග කොමසාරි ජෙනරාල් අමිත් ජයසුන්දර මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර සිටියේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්වරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය සිය වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවලින් ඉවත් වී පිළිතුරු පත්‍ර ඇගීමේ කාර්ය හා සම්බන්ධ වීම කිරීමට ගත් තීරණයට සිය ස්තුතිය පළ කරන බවයි. මේ වන විට විෂයන් දොළහක ඇගීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බවයි ඔහු එම නිවේදනයේ සඳහන් කර ඇත්තේ. එසේම සෙසු විෂයන්ගේ ඇගේම් කටයුතුද කාර්යක්ෂමව අවසන් කර දෙදහස් විසි දෙක අප සොසස් පෙළ විභාගේ ප්‍රතිඵල කඩිනමෙන් නිකුත් කිරීමට දායක වන ලෙස ආචාර්යවරුන්ගේ විභාග කොමසාරිස්වරයා ඉල්ලා සිටිනවා. කෙසේ වෙතත් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය පවසන්නේ රජය උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂාවට මූලිකත්වය දෙන්නේ නැතිව දේශපාලන උවමනාවන්ට අනුව කටයුතු කරන බවයි. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග සියල්ලම අතහැරලා මේ වෙනතුරුත් මේක කඩිනමින් අවසන් කරන්න කිසිම තීරණයක් අරගෙන නැහැ. මේ වෙනතුරුත් ඒ ආචාර්යවරුන්ට දැනුවත් කිරීමක් කරලා නැහැ. අපි ඊටාම පැහැදිලිව කියන මේ ආණ්ඩුවට මේ කටයුතු වහාම අවසන් කළ යුතුයි. මේ දරුවන්ගේ උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර කඩිනමින් බලලා අවසන් කළ යුතුයි. අද හෙට දිනේදී මේ උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර අධීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර පරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කළොත් මේක මාසයකට ආසන්න කාලයකින් අවසන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ වන විට වාහන ලක්ෂ 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වසර පහක් පුරා ආදායම් බලපත්‍ර ලබාගෙන නැති බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඉදිරියේදී අදාළ වාහන අසාධු ලේඛනගත කර දෙපාර්තමේන්තු තොරතුරු පද්ධතියෙන් ඉවත් කරන බවයි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජෙනරාල් නිශාන්ත අනුරුද්ධ ප්‍රකාශ කළේ. වසර පහක් පුරා ආදායම් බලපත්‍ර ලබාගෙන නැති වාහන අසාදුලේඛන ගත කිරීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා. මේ ලෙස අසාදුලේඛන ගත කරන මෝටර් රථ පිළිබඳ තොරතුරු මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ තොරතුරු පද්ධතියෙන් ඉවත් කිරීමට ඉන් අනතුරුව කටයුතු කරන බවයි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජෙනරාල් නිශාන්ත අනුරුද්ධ ප්‍රකාශ කළේ. මේ වෙනකොට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ අපේ වාහන ලියාපදිංචිලා තියෙනවා ලක්ෂ 83කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. අපි පහුගිය කාලේ හොයලා බලපුවාම QR කේතය යටතේ තෙල් ලබා ගැනීම සඳහා වාහන රෙජිස්ටර් වෙලා තිබුණේ ලක්ෂ 60කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ලක්ෂ 20කට ආසන්න වාහන ප්‍රමාණයක් රෙජිස්ටර් වෙලා තිබුණේ නැහැ ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා. සියලුම පළාත් සභා වලින් වසර 5කට එහා පැත්තේ ආදායම් බලපත්‍රය ලබා නොගෙන තියෙන වාහන සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු එකතු කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වෙනකොට කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපි ඉදිරියේදී වසර 5කට වඩා ආදායම් බලපත්‍ර ලබා ගන්න නැත්නම් එම වාහන අසාධු ලේඛන ගත කරන්න පළවෙනි පියවර හැටියට විදියට සාදුලේඛන ගත කරලා එම වාහන ඇනිය පිළිබඳව අදාළ දිස්ත්‍රික්කවල සිටින මගේ මෝටරත පරීක්ෂකවරු මාර්ගයෙන් සොයා බලලා ඒවා භාවිතයට නොගෙන සහ භාවිතේ නැති තත්ත්වයක තියෙනවා නම් ඒ සියල්ල පද්ධතිය තුලින් අවලංගු කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු ලෑස්ති කරන්න කටයුතු සිදු කරමින් යනවා. වර්තමානයේ රටට අවශ්‍ය මැද මාවතක් බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. මැදමාවත හෙවත් සමාජ සාධාරණත්වය ස්ථාපිත කරන මිශ්‍ර ආර්ථික ක්‍රමයකට යා යුතු බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. විපක්ෂය නියෝජනය කරන පක්ෂ නියෝජිතීන් සමඟ පැවති හමුවකදී විපක්ෂ නායකවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. රටට පොදුවේ බලපෑම් සිදුකරන කාරණා සම්බන්ධයෙන් පොදු එකගතාවයක් ඇතිකර ගැනීමේ අරමුණින් පිහිටුවාගත් විපක්ෂයේ පොදු එකමුතුවේ විධායක කමිටුව අද රැස් වුණා. ඒ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම රැස්වීමට විපක්ෂයේ නියෝජනය කරන පක්ෂවල නායකීන් රැසක් එක්ව සිටියා. මහබැංකු පනත ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ඇතුළු කරුණු රැසක් සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක් වුණා. අපිට තියෙනවා ආර්ථික දැක්ම පිළිබඳව පොදුවේ ගත් කල අන්ත දක්ෂිනාංශක ප්‍රතිපත්තිය තියෙනවා අන්ත දක්ෂිනාංශක ප්‍රතිපත්තියේ තියෙන්නේ අන්තවාදී ධනවාදය ලුම්පන් ධනවාදය ගජමිතුරු ධනවාදය නියෝලිබරල් ධනවාදය උඩ ශක්තිමත් කරාම අපි ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් මේ පහලට හැමදේම කාන්දු වෙනවා. එතන අපි නෑ. ඒ ප්‍රතිපත්තියේ අපි නෑ. ඒ එක අන්තවාදී දැක්ම. අනිත් අන්තවාදී දැක්ම තමයි හැමදේම කරන්න ඕන රාජ්‍ය, අන්ත සමාජවාදී, රජය තමයි හැම තීන්දුවක්ම ගන්නට ඕන, රජය තමයි ව්‍යාපාර කරන්නට ඕන, රජය තමයි මේ රටේ ආර්ථික ක්‍රියාවලියේ සියලුම කේන්ද්‍රස්ථාන ටික ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඕන. අපි එතනත් නැහැ. එතන විකල්පය මොකක්ද? විකල්පය තමයි මැදමාවත. විකල්පය තමයි තුන්වෙනි මාවත. ධනවාදී ක්‍රමවේදය තුලින් ඇතිවන anomalies ඇතිවන ඌනතාවයන් ඇතිවන දුර්ලතාවයන් නිවැරදි කරගන්න සමාජ සාධාරණත්වයේ කේන්ද්‍ර කරගත් වැඩපිළිවෙලකට යන්නට මෙම රැස්වීමෙන් අනතුරුව පක්ෂ නියෝජිතීන් මාධ්‍යට මෙලෙස අදහස් පළ කර සිටියා විපක්ෂයේ නායකයන් සිල් දෙනාම එකතු වෙලා සාකච්ඡා කෙරුවා ලබන සතියේ එන පනත් ගැන අපි අවසන් තීරණයක් හිට ගන්නවා මහ බැංකුපත්ත ගැන සංශෝධන 45ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සංශෝධන 45 ගැන විවිධ මත තියෙනවා. කියන්නේ විරුද්ධ ඡන්දය දීමද නැත්නම් ඒක තමයි අපසත් දෙන්නේ. මහ බැංකුවේ ස්වාධීනත්වයක් තිබේ යුතුයි. එම පනත අනුව අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලවලට පත් කරන්නේ සියලු දෙනාම විධායකයවත් කරන්නේ. ජනාධිපතිතුමාවත් කරන්නේ. ඒක පැත්තකින් කියන ස්වාධීන වෙන්න ඕන කියලා. අනිත් පැත්තේ ජනාධිපතිතුමා තමයි පත්වෙන් රාශියක් කරන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අනුව මුදල් කාරක සභාවේ සභාපතිකම දෙන්න ඕන විපක්ෂයට. විපක්ෂයට කිව්වාම විපක්ෂයේ යෝජනා කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් වෙන්න ඕන. දැන් ආණ්ඩුව හදන්නේ ආණ්ඩුවේ රෙදි හොදන විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙකුට මේක දෙන්න. ඒ විපක්ෂයේ මුතුපත් න්‍යායාධිකත්වයක් ඉන්නවා. ආණ්ඩුවේ රෙදි හොදන කට්ටිය ඉන්නවා කිය විපක්ෂේ. ඉන්නවා ඉන්නවා. ඒක තේරෙම ඉතින් 아무තේ කියන්න ඕනේ නැහැනේ. විස්තර මාත් කියලා නෙමෙයි නේද? <laughs> ආණ්ඩුව මේ ණය ප්‍රතිවගත කිරීමේ හරහා දේශීය ණය ප්‍රතිවගත කිරීමේ මගින් අර්ථසාධක අරමුදලට ඒ වගේම විශ්‍රාම අරමුදලට එල්ලවෙන තර්ජනය හා එයින් ජනතාවට එන බලපෑම නවත්තා ගැනීම සඳහා අපි ඒකාබද්ධව ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ මූලික වශයෙන් සාකච්ඡා කළා. ජාතික ජනබලවේගයේ සහභාගී වුණේ නැහැ. නමුත් ආණ්ඩුවෙන් වෙන් වෙච්ච විපක්ෂයේ වාඩිලා ඉන්න කණ්ඩායම් ගණනාවක් සහභාගී වුණා. ඒත් එක්කම සමග ජන සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන නියෝජිතයන් හිටිය මේ දෙපාර්ශවය අතර තමයි අපි අදහස් වමාරුනේ ඉතින් අපි බලනවා ඉදිරියේදී සෙසු අයත් සම්බන්ධ කරගෙන වැඩ කරන්න. ඇද විශේෂයෙන්ම මහ බැංකු ස්වාධීන කිරීම මහ බැංකු පනතක් අලුතෙන් එනවා IMF එකේ කොන්දේසියක් විදියට. ඒ වගේම ඉස්සරහට එන්න නියමිතව තියෙනවා ත්‍රස්ත විරෝධී පනතක්. ඒ වගේම ඊළඟට එන්න නියමිතව තියෙනවා දූෂණය මැඩලීම සඳහා පනතක්. මේ පනත් සම්බන්ධව එකිනෙක පක්ෂවල ස්ථාවර මොනවද කියන එක ගැන අපි සාකච්ඡා කරනවා. මහ බැංකු පනත සම්බන්ධව බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මහ බැංකු පනතේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන අදහස් වලින් මහ බැංකුව විදායකයෙන් ස්වාධීන කිරීමට දරන උත්සාහයක් කියලා විවස්ථාදායකයනුත් ඒක ස්වාධීන කරන්න හදනවා. ඉතින් ඒක ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මහ බැංකු පනතද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින්ම සංශෝධන 45ක් විතර යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ව්‍යවස්ථා විරෝධී කියලා පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව තවත් සංශෝධන කියන බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා බලලා අපි අවසාන තීන්දුව ඊට කලින් ගන්න අපි කෙසේ වෙතත් අපි හිතනවා මේ මහ බැංකු පනත හදිසි ගෙනීම හරහා විශාල අසාධාරණයක් වෙනවා කියන රජය විශාල අනපනත් ගණනක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒකම මුල්‍ය අරමුදලත් එක්ක ආපු එකඟතාව මත රට ඉතිහාසයේ පෙරණි වූ තැනකට ගමන් කරමින් තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය හැටියට ඒකාබද්ධ ක්‍රියාමාර්ග ගත හැකිද ඒකාබද්ධ ස්ථාවරයන් ගත හැකිද කියන ඒ ප්‍රයත්න වෙනුවෙන් තමයි අපි විපක්ෂ නායකතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්ුනේ. වත්මන් ආර්ථික අර්බුදයට වගකියයුතු පුද්ගලයන්ට එරහිව විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස නියෝගයක් නිකුත් කරන්නයි ඉල්ලා හිටපු මුදල් අමාත්‍යවරුන් වන මහින්ද රාජපක්ෂ බැසිල් රාජපක්ෂ ඇතුළු පිරිසකට එරහිව මූලික අයිතිවස්කම් පෙත්සමක් ගොුණු කර තිබුණා. අදාළ පෙත්සම ලබන ජූනි මස පස්වනදා විභාගට ගැනීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද නියම කලා. මෙම පිත්සම අද අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය ප්‍රමුඛ පංචපුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබුවා. එහිදී පෙත් සම්කාර පාර්ශවය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ චන්දක ජයසුන්දර අධිකරණයේ හමුවේ කරුණු දක්වමින් ආර්ථික අර්බුදය ඇතිවීමට අදාළ කාල සීමාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් විසින් මහ බැංකු අධිපතිවරුන් වන අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් සහ මහාචාර්ය WD ලක්ෂ්මන් වෙත ඉදිරිපත් කළ ලේඛන මේ දක්වා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ නොමැති බව පෙන්වා දුන්නා. එම ලේඛන නඩු විභාග සඳහා ඉතා වැදගත් වන බවත් ජනාධිපති නීතිච්ච ජයසුන්දර සඳහන් කළා. මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිච්ච රොමේෂ් ද සිල්වා සඳහන් කළේ අධිකරණය විසින් නියෝග කළ ලේඛන සියල්ල දැනටමත් ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි. තවදුරටත් අවශ්‍ය කරන ලේඛන කුමක් දැයි දැනුම් දෙන්නේ නම් ඒවා ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි බවත් ජනාධිපති නීතිච්චවරයා සඳහන් කළා. මෙහිදී අදාළ පෙත් සම්වලින් වගඋත්තරකරුවන් ලෙස නම් කර සිටින මහින්ද රාජපක්ෂ සහ බැසිල් රාජපක්ෂ වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිච්ච නවින් මාරපන සහ හිටපු මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජන ජනාධිපති නීතිච්ච ශබින්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු අධිකරණයට දන්වා සිටියේ එවැනි ලේඛන කැඳවීමක් සිදු කරන්නේ නම් ඒවා පරිශීලනය කිරීමට තම සේවාදායකින්ටද අවස්ථාවක් ලබාදීම අවශ්‍ය බවයි. මෙහිදී පංචපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල පෙත්සම්කාර පාර්ශවයට නියම කළේ අවශ්‍ය කරන ලේඛන කුමක් දැයි මහබැංකු අධිපතිවරයා දැනුවත් කර ඒවා අධිකරණය වෙත කැඳවීමට කටයුතු කරන ලෙසයි. ඉන් අනතුරුව නඩු විභාගේ ජූලි මස පස්වනදා ආරම්භ කරන බවත් අධිකරණය නියෝග කළා. ශ්‍ර ලංකා වානිජ මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපතිවරයෙකු වන චන්ද්‍රා ජයරත්න පිහිනුම් ශූරයෙකු වන ජුලියන් බෝලින් ඇතුළු පිරිසක් විසින් මෙම මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ඉදිරිපත් කර තිබුණා. එහි වගඋත්තරකරුවන් ලෙස හිටපු මුදල් අමාත්‍යවරුන් වන මහින්ද රාජපක්ෂ, බැසිල් රාජපක්ෂ, අලි ශබ්රි, හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරුන් වන අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල්, මහාචාර්ය WD ලක්ෂ්මන්, වත්මන් මහ බැංකු අධිපති නන්දලාල් වීරසිංහ ඇතුළු පිරිසක් නම් කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය සතුව තිබෙන රජය කොටස් ජූනි මස පහළස් වනදා තෙක් විකිණීමක් සිදු නොකරන බව මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා අද ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ හමුවේ ප්‍රතිඥාවක් ලබා දුන්නා. ශ්‍රී ලංකා සමස්ත විදුලි සංදේශ සේවක සංගමේ සභාපති ජේ.බී. ගුරුසිංහ සහ ලේකම් එච්.කේ. හෙට්ටිආරච්චි විසින් ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් අද කැඳවුම් ලැබූ අවස්ථාවේදී මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙනුවෙන් පිනී සිටි නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් රජීව ගුණතිලක මෙම ප්‍රතිඥාව ලබා දුන්නා. නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරයා අධිකරණයට දන්වා සිටියේ ටෙලිකොම් ආයතනයේ කොටස් පැවරීම සඳහා වගඋත්තරකරුවන් අනුගමනය කරන ක්‍රියාදාමය සම්පූර්ණයෙන්ම නීත්‍යානුකූල බවයි. කෙසේ වෙතත් මීළඟ නඩු දිනයේ තෙක් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ රජය සතු කොටස් විකිණීමක් නොකරන බවත් නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරයා අධිකරණයට දන්වා සිටියා. මෙම පෙත්සම අද ගාමිණී අමරසේකර යසන්ත කෝන්දාකොඩ සහ මහින්ද සමයවර්ධනකෙන් සමන්විත ත්‍රිපුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ මිනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබුවා. මෙහිදී පෙත්සම්කාර පාර්ශවය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිච්ඡ ජයපති වික්‍රමරත්න අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් මෙම පෙත්සම සලකා බැලීම සඳහා දිනයක් නියම කරන ලෙසට ඉල්ලා සිටියා. ඒ අනුව පෙත්සම සලකා බැලීම සඳහා ජූනි මස 15 වනදා කැඳවන ලෙසට අධිකරණය නියෝග කළා. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ කොටස් විකිණීම වැළැක්වීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසට ඉල්ලා ශ්‍රී ලංකා සමස්ත විදුලි සංදේශ සේවක සංගමය විසින් ඉදිරිපත් කළ තවත් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් විභාගයට නොගෙන නිෂ්ප්‍රභ කරන ලෙසට මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා ඇතුළු වගඋත්තරකරුවන් අධිකරණය හමුවේ මූලික විරෝධතා මතු කර සිටියා. මෙම පෙත්සම අද මුරුදු ප්‍රනාන්දු HMD නවස් සහ ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දුගෙන් සමන්විත ත්‍රිපුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ මිනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබුවා. එහිදී මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා ඇතුළු වගඋත්තරකරුවන් කිහිප දෙනෙකු වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් රාජීව ගුණතිලක අධිකරණය හමුවේ මූලික විරෝධතාවයක් මතු කරමින් මෙම පෙත්සම වෘත්තීය සමිතියක් විසින් ගොනු කර තිබෙන බව පෙන්වා දුන්නා. වෘත්තීය සමිතියක් නෛතික පුද්ගලයෙකු වශයෙන් පිළිගත නොහැකි බවත් එබැවින් අදාළ පෙත්සම පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි බවත් නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරයා අධිකරණයට කරුණු දක්වා සිටියා. යනු අදාළ පෙත්සම මුල් අවස්ථාවේදීම ප්‍රතික්ෂේප කරන ලෙසයි නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරයා අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියේ. ඊට ප්‍රතිචාර වශයෙන් පෙත්සම්කාර පාර්ශවය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිශ්‍ය නුවන් බෝපගේ අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් මෙය මහජන සුබසාධන නඩුකරයක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇතැයි සඳහන් කළා. ඒ අනුව මෙම පෙත්සම පවත්වාගෙන යාමට බාධාවක් මතු නොවන බවයි නීතිච්චවරයා සඳහන් කළේ. ඒ අනතුරුව මේ පිළිබඳ නියෝගය ජූනි මස 5 වනදා ප්‍රකාශයට පත් කරන බවත් විනිසුරු මඩුල්ල නිවේදනය කළා. මෙම පෙත්සම්වල වගඋත්තරකරුවන් ලෙස නීතිපතිවරයා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුළු අමාත්‍ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ඇතුළු සාමාජිකින් පිරිසක් නම් කර තිබෙනවා. රටේ වත්මන් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ඇසුණු කතා දැන්. අලුත්ම ලෝක බැංකු වාර්තාව අනුව දරිද්‍රතාවය සියට විසිපහකට එහා දරිතාවය වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙලා තිබෙන බව රනිල් ලිට්ටමසිංහ මහත්තගේ ටයිකෝට් එකට වැහිලා රට කාලකන්ණි කරලා බංකොලොත් කරලා විනාශ කරපු හොරු ටික ඒ හොරුන් හොරකමට දක්ෂ මිසක් මෙරට හදන්න පුළුවන් තැනට යන්න පුළුවන් දැනුම හැකියාව නැති බව දරිද්‍රතාවයේ 25ක වර්ධනය වීම තුළ තේරුම් ගන්න IMF එකට ගියයින් පස්සේ රජය මොකක් හරි ගිවිසුමක් අසම් කරලා ඒ ගැන පුරසාරම් දෙඩීම තමයි රජයේ අරමුණ උනේ. දැන් ලබන අවුරුදු 4 තුල අපේ රටේ ජනතාවට පැවරෙන බදු බර 100ට 119 එකෙන් වැඩි වෙනවා. දැන් අද සිට තිරිඟු පිටි රේගු බදු සහනය සම්පූර්ණයෙන් අහෝසි වෙනවා. රටක් සංවර්ධය රටක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා නම් සරලම මින්ම තමයි එරටේ ඒකපුද්ගල ආදායම ඩොල 12000ක්සේ සීමාව. 2015 දී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ රජය පත්වනකොට මෙරටේ තිබ්බේ ආසන්න වශයෙන් ඩොල 3000කට ආසන්න ඒකපුද්ගල ආදායමක්. හැබැයි 2019 ඔවුන් රටෙන් යනකොටත් මෙරටේ ඒකපුද්ගල ආදායම ඩොලර් 4000කටවත් අත් වශයෙන්ම පිවිසීම අසීරු වුණා. ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා 2015 දී කිව්වා රට දෙදස් විසිපායදි ගොඩ යනවා කියන එක තන්නික් කර මිත්‍යාවක් මේ නයවල තියෙනවා ණය දේශපාලනය මේ ණය පිටිපස්සේ තියෙනවා වංචනික ණය මේ ණය පිටිපස්සේ තියෙනවා විලෝපික ණය. ඒ කියන්නේ දඩයන් කිරීම සඳහාම දීපු ණය තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් චීනේ දීපු ණය ඒක ඉතාම විවාද සම්පන්නයි. මෙහි එක එක බැලුම් පුම්බන ණය දීලා තියෙනවා. රාජපක්ෂලා පුම්බන ණය දුන්නා. හදපු වරායවල තියෙනවා, ගුවන්තොටු පොළවල් තියෙනවා, නෙළුම් කුළුණු තියෙනවා, සම්මන්ත්‍රණ ශාලා තියෙනවා, ග්‍රවුන්ඩ් තියෙනවා. මේවා කන්න තමයි වෙන්නේ අන්තිමට මේ මේ අරුබුද ඉවරනකොට. වෙස රාජපක්ෂ මැතිතුමා එතුමා හැමදාම මැයි දිනේ ඉන්විටේෂන් කාඩ් එකේ ඉඳලා සියල්ල කරලා අවසානයේ මැයි දින රැළිය අමතන්න අනිත් කතිකයන්ට සහ ඉස්සරහා පුටුපේලිවල ඒ සිරදනාට වාඩි වෙන්න අරගෙන තියලා එතුමා පැත්තකට වෙලා හිටියා. සාමාන්‍යයෙන් ඒක දේශපාලන නායකයෙකුගෙන් අපි සුලභව දකින තත්වයක් නෙවෙයි ඒක. අපේ එක්සත් ජාතික අපි පුළුල් පෙරමුණක් හදන ඒ පෙරමුණේ අපේක්ෂකයා තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා. අපි හිතනවා රට ගොඩ ගන්න අපිට පොහොට්ටුවේ සහාය ලැබෙයි කියලා. මට පේනවා පොහොට්ටුවේ බැසිල් රාජපක්ෂ කඳවුර ශක්තිමත්ව එතුමාව ඉදිරිපත් කරන්න හදනවා. ඒක හොඳයි. නමුත් අපි දන්නේ නැහැ පොහොට්ටුවේ තව අපේක්ෂකයෝ ඉන්නවද කියලා. නමල් මහත්තයත් ඉන්නවනේ. ඒක ඒක රාජපක්ෂේ පවුලේ කඳවුරක්. මහා බැංකු පනත් කෙටුම්පත හිතුවක්කාරව ආණ්ඩුව විසින් සංශෝධන 82ක් සමග ගෙනීම ඇත්තෙන්ම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයටත් මේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥවරුන්ටත් කරන අපහාසයක්. ඒ නිසා ආණ්ඩුව මේ පනත් කෙටුම්පත ඉවත් කරගෙන නව පනත් කෙටුම්පතක් ගෙනා යුතුයි. සමාජ මාධ්‍ය දුර පළවන ඔබතුමාට බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා දුරකථනයෙන් ඇමතුවා කියලා. බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා මට අවසාන වශයෙන් දුරගතණයෙන් අමතලා ඇත්තේ මීට වසරකටත් වැඩි කාලයක් මාව අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත් කරාට පසු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා මාය අතර දුරගතන සාකච්ඡාවක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වල්වැදි. මේ කියන්නේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ආයතන නීතිය ක්‍රියා ක්‍රියාත්මක කිරීමට මැලිවෙන තත්ත්වයක් යටතේ අපිට තිබුණු විකල්ප දෙකයි එකක් නීතිය අපේ අතට ගන්න එක එහෙම නැත්නම් නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ හැකි නායකයෙක් අතට මේ රට බාර දෙන එක. තෙන්දි අපි තීරණය කරා නීතිය අපේ අතට ගන්නවට වැඩිය හොඳයි නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ හැකි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ජනාධිපති ධූරයට පත් කරන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ඉතුරු ධූර කාලය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය අතර මිතුදම් ශක්තිමත් කරමින් නැගියන යෝන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් අද ජපානය බලා පිටත්ව ගියා. ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය අතර ඇති බිතුදම ශක්තිමත් කිරීමේ තවත් ඉදිරි පියවරක් තබා තිබෙනවා. ඒ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවද ඊට එක් කර ගනිමින්. ශ්‍රී ලංකා නැගියන යෝන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් ජපානය බලා අද පිටත්වගේ දෙරට අතර බිතුදම සහ ජපානයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් යුතුවයි. ශ්‍රී ලංකා නැගියන යෝන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේදී අද ආගමික වතාවත්වල නිරත වුණේ මෙලෙසින්. තේජ අනුගකම්ම හේලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේ विनयकेदम्बरो गोविनाचतुमादेववत्कन्तरायो विनाचतुमादेववत्कन्तरायोऽस्पीदीगायिको भव संवीतजन्तु कम्बरो गोविनाचतुम्बरो गोविनाचतुमादेववत्कन्तरायोऽस्पीदि පසුව ඔවුන් ජපානය බලා පිටත්වයාමට ශ්‍ර ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් පිටව ගියා. ජපානය බලා පිටත්ව ගිය ශ්‍ර ලංකා යෝන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින් මෙසේ. නායකත්වය හිමිවැත්තේ ඩිලෝන් පේරිස්ටයි. සකුණ ලියනගේ දුනිත ජයතුංග, සාහිල් ඩයස්, රන්මිත ජයසේන, ෂෙහාන් ප්‍රනාන්තු, යොහන් ලියනගේ සිතාර හපුහින්න, හිරන්ත ජයසිංහ ලක්ෂාන් ගමගේ, තීසන් විදුසාන්, ඉමිතියාස් ස්ලාසා, සිතුම් දිසානායක, හර්ෂණ වික්‍රමසිංහ සහ දනල් හෙමානන්ද. මෙම සංචාරය සඳහා දායකත්වය ලබාදීමට විශාල ශක්තියක් වූ අය අතර වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍යජාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ප්‍රියන්ත කාර්යපෙරුම් මහතා ප්‍රධානයි. කාර්යපෙරම මහතා පසුගිය දිනවල ජපානයේ ගොස් එහි මූලික පසුබිම සකස් කරනු ලැබුවා. ජපාන ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සන්නාම තානාපති තනතුරද ප්‍රියන්ත කාර්යපෙරුම් මහතාට පිරිනැමීම පසුගියදා ජපානයේදී සිදු කෙරුණා. ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් සිය නොබද සහය ලබා දෙන සියත එදත් අදත් හෙටත් ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් පෙරගමන්කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කරනු ලබනවා. ගෙවිය යුතු මුදලට වඩා රුපියල් මිලියන 500ක් ගෙවා ප්‍රතිජීවක ඖෂධයක් මිලදී ගැනීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සූදානම් වන බවට චෝදනා කරමින් අද පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ විශේෂඥ වෛද්‍ය ජී.ජී. චමල් සංජීව ඇතුළු පිරිසක් විසිනුයි. නියමිත මුදලට වඩා රුපියල් මිලියන 500ක් ගෙවමින් ප්‍රතිජීවක ඖෂධයක් මිලදී ගැනීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය උත්සාහ දරන බව පවසමින් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් කඩිනමින් විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස ඉල්ලමින් එම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ වෛද්‍ය හෝ සිවිල් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වෘත්තීය සමිති සංධානයේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය චමල් සංජීව ඇතුළු පිරිසක් එක්වයි. වර්ෂයක් මුළුල්ලේ තියෙන ඖෂධ හිඟය සම්බන්ධ හෝ ඖෂධ මිල පාලනය සම්බන්ධව දිගුකාලීන සැලැස්මක් සහිතව පියවර ගන්න අස අසමත් වන අදක්ෂ අකාරක්ෂම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හදිස්සි මිලදී ගැනීම සඳහා සාමාන්‍ය මිලදී ගැනීම වලට වඩා රුපියල් මිලියන 500,000 ගෙවන තත්ත්වයක් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. සෙෆ්‍රොක්සින් කියන ප්‍රතිජීවක ඖෂධය ඩොලර් 725 හෝ ඒ ආසන්න ප්‍රමාණයෙන් මිලදී ගැනීම සඳහා සමාගම් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙද්දී අදාළ එන්නත් කුප්පි ලක්ෂ 25ක් මිලදී ගන්න ඩොලර් 775 වැනි ප්‍රමාණයක් ලබා දීපු සමාගමක ලන්සුවකට ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේක කජු වැට නෙමෙයි කොස් වැට නෙමෙයි මේ රටේ දුක් විඳින මිනිස් මිනිස්සු තමගේ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපාදන කප්පාදු කල්ලා අධ්‍යාපන ප්‍රතිපාද කප්පාදු කල්ලා දුක්විඳලා ලේදාඩිය කඳුළු වගුරුවලා මේ ගෙවන බදුමුදල්ලල සල්ලි තමයි මේ විදියට දේශපාලකීන් සහ නිලධාරීන් එකතු වෙලා ගසා කනින් ඉන්නේ. අඩුවෙන් ගන්න තියෙන ගුණාත්මකව තියෙන බෙහෙත ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඩොලර් 775ට තියෙන බෙහෙත අත යටින් ගණදුණු මුදල් බලාපොරොත්තුව රටේ ධනය කාබාසිනිය කරලා මිලියන 500ක් රජයට පාඩු වශයෙන් ඇති කරලා එම බෙහෙත් කුප්පි ගේන්නේමට සැරසෙන මොහොතක තමයි අද දිනේදී පැමිණිලි කරන්නේ. මෙන්න මේ දූෂිත ගණදුණු කරන නිලධාරීන්ට පාලකෙන්ට රෙව්ව හඬ නගන්න ඉදිරියට එන්න කියලා කියමින්. කෙටිතුර දාවන ශූර යුපුන් අබේකෝන් මෙම වසරේ සහභාගී වූ පළමු දාවන තරගයෙන් ප්‍රථම ස්ථානයේ හිමි කරගෙන තිබෙනවා. ඔහු සහභාගී වූ මීටර් 200 තරගය නිම කිරීමට යුපුන් ගත කර ඇත්තේ තත්පර 20.6 බිඳුවක කාලයක්. දෙදහස් විසිතුන තරගවාරය සඳහා සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කෙටිදුර දහවන ශූර යුපුන් අබේකෝන් සමත් වී තිබෙනවා. ඒ ඔහු මේ වසරේ සහභාගී වූ පළමු දාවන තරගයේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමි කර ගනිමින් ඉතාලියේදී ඊයේ පැවති ෆිරෙන්ස් ස්ප්‍රින්ට් ෆෙස්ටිවල් ජාත්‍යන්තර මල්ල ක්‍රීඩා උළෙලේ පිරිමි මීටර් 200 ඉසව්ව සඳහා ශ්‍රී ලංකා කෙටිදුර දහවන ශූර යුපුන් අබේකෝන් සහභාගී වුණා. එම ඉසව්වේදී යුපුන් අබේකෝන් පස්වන මන්තිරුවේ තර්ක වැතුරු අතර ආරම්භයේ සිටම සාර්ථකව දහවනයේ යෙදුණු යුපුන් ප්‍රථම ස්ථානය දාඩිය හිමිකරගත්තා. ඒ සඳහා ඔහුට ගත වූ කාලය තත්පර විස්සයි දශම හයයි බින්දුවක්. Insomma, è molto vicino ai 10 netti sui 100 metri. No, lui è sceso Claudio Licciardello, Yupuna Beikun. Del... එම පෝතත් සමගින් සියත රාත්‍රී පුවත් විකාශයේ මින් නිමාවට පත්වනවා. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. දෙනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘති නැරඹීමට ඉහත බටන එක කලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.